ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ welcome to mister white city ಮೊದಲು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೊರೆ ಏನಿದ್ರು ಆ ಶಿವಾಜಿಯವರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರು ಅವರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಏನೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ಬರೀ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ಸು ಬರೀ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚರ್ಚು ಆ ಚರ್ಚ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಿತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಗಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ ಬರೀ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು bag two hundred rupees bold ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಶೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹುಡುಗರಿಗಾಗಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಶೂಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾತ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಲೆದರ್ಸು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಲೆದರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸು ಎಕ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರ್ಬತ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾದರೆ ಶರ್ಬತ್ತು ಕುಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ತುಂಬ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಲೆದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಝಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೆದರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಶೂಗೆ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಶೂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟ್ರು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಶೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಗರ ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಲೆದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಇದ್ದೀನಿ so thank for watching bye bye